Merhaba arkadaşlar ben Dinçer Erdem. GTA 5 ile sizinle beraberiz. Gördüğünüz gibi titanlar arkamızda. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımız. Evet arkadaşlar arabaya geçelim. Şey tamam. Rüzgar arkaya aldıydı. Arkaya bak kameraya. Arkaya bak. Bekle Alper bekle. Tam bir katliam. Oh süperdi. zaman ben soru gidesim. Evet. Ee, şey, hacklerden bahsedeceğim mi? Olur. Ama hacklerin mantıklı bir şey söyleyeyim. Evlerin İncel bir istekli olsa mı? Ben, ben yollayamam. Öldürür zaten. Evlere gidelim mi? Tamam, oyunun sesini kısıyordum. Biraz katliam yapalım ya. Olur. Kalkalım, kalkalım. Birinci bölümümüzde katliam. Aynen. Adını öyle koyarsın. İlk bölümde katliam var falan. İkinci bölümde de bir şeyler artık. Ee, abi. Sen hangi ara girdin oraya? Yani kargo bulabilirsen kargo koyayım. Evet. Şey, diyelim. Şu kenardan gidelim. Ya askeri alan da askeri bölge. Süper olur. Askeri bölgeye mi kalsak? Ha kargo. Askeri bölgeye dalalım. Dur ben seni alayım Alper. Kargo bokta yanımızdayken. Of. <laughs> Alper ya. Alper dur ben seni alayım arabayı. Alper bak sen beni al. Alper al benim arabayı al. Alper beni al. Ne? Spor arabaya gidelim. Spor arabaya Alper beni al bir. Bak çok yüksek çıkıp beni at. Çok güzel oluyor. Tamam aldım. Yukarı çık. Baya yukarı çık baya. Dümdüz yukarı çık beni at. Oğlum ben nereye gidiyorum ya? Fazla binalara yaklaşmayayım. Evet. Evet YouTube izleyeceği gördüğünüz gibi bir ile karşı karşıyayız. Kanca arabada boşluğunda tutuyor. Alper gördün mü fail'ı? Alper fail'ı gördün mü? Benim arabayı nereden tutmuş? Abi biz de sizin yanınıza doğru geliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fail'ı. Biraz yüksel ama daha çok daha eğlenceli oluyor. Bineceğiz. Titan'a binelim biz. Tamam Titan'la askeri bölgeye dalarız. Aynen. Ah dediğimde atıyorum. Tamam. Ulan Yoksa deniz altı mı Of yapsın? of of of of of of of uçtum. Şey Bincer beni oyuna davet eder misin? Ben edemem. Video çekiyorum şu an. Çekmezsem ayıp olur. Ben bu ben bu manzarayı çekmezsem çok kötü olur. Biliyorum işte odada değilim de. Ben nasıl yollayayım abi? Şş, Alper sal beni. Dur dur daha beklesin daha atacağım daha yukarı. O daha yukarı biz çıkar. Erdem'le bir yukarı bulutların üstüne çıkıp atmıştı beni var ya. Öyle bir eğlenceli oluyor ki. Burada bulutların önündeyiz bak karşıya bakarsan altımızda. Ha aynen. Şuralar. Anda yavaş yavaş çıkıyoruz ya bayağı Şurada atacağım seni. Kargo hopla. Arabayla atlayacağım şimdi. Bak, Hadi geriye doğru gideceğim. Sonra seni bir bırakacağım. Eee, bu. Oo. Nereden gittiğini... Şu an arabayla atlaya dönüyorum havada çok hızlı bir şekilde. Uf, of of. Abi de görelim. Gitin. Oo beyler bir patlamışım. Beyler bir patlamışım belli değil. Gerçekten kötü bir patlama. Ben ben Abi, sen Ben de. Oh. Ben sen aldım gelin. Bir şey yapalım. Arabaları arkaya koyalım. Titan'ı <laughs> patlatalım. Yok oğlum öyle çok tehlikeli oluyor. Hadi girişte bekliyoruz sizi. O arabayla uçtuğumuz yere oraya gelin. Gel. Dincer. Abi ya da Geçten sen öne geç. Abi şey, yeter mi? göster. Can sen öne geç gece görüşüm olduğunu göster. Hı, olur olur. Sen önüm bak birisi yerde olsun Alper falan birisi yerde olsun. O gece modunda şey oluyor. Senin kim olduğunu gösteriyor. Adını falan gösteriyor. Evet biliyorum. İşte onu yaparız. Ben şu binayı alacağım. bak şu hangarın önüne geç. Önüne geç sol taraftaki. Beyler bize gelin Bekle geliyoruz. Siz beni şey yaparsınız. Kimliğimi belirlersiniz. Sen neredesin? Belirle. Abi yok. Ben. Ha evet belirliyor şu an. Senin yuvarlak bir şey gösteriyor ama. Üstünden geçti üstünden. Sana yuvarlak bir şey gösteriyor üstünde. Abi bir git Bilemem şeye bakayım ya, ben hemen gideceğim. Yayınlar Sağ ol. Gideceğiz İstifa ediyorum Bak lan bir- pilotluktan. Ben istifa ettim pilotluktan başka pilotluğa gideceğim. Şey, Aa. mi gidelim ya? Şimdi. Jete jete. Bilmiyorum. Oo. Tabii Vallahi hizmetçiyle bulduk. profesyonel ders. Ben Profesyonel Evet arkadaşlar şimdi Mert'in uçak sürüşünü izleyeceğiz. Bakalım ne yapacak. Kesin kesin ölür. Şimdi girer Titan'a. Yok ya. Evet, arabaya bir tane vuruyor. Evet, uçağı kaldırdı. Evet, alkış istiyoruz arkadaşlar. Önemli olan yere inmesi. Askeriye gideceğiz değil mi? Tamam işaretliyorum lan. düz devam etsen zaten askeriye doğru gidiyorsun. Oğlum atıyorum lan ben canımı kurtarıyorum. atıyorum lan. Abi ne yapıyorsunuz ya? Ha ne oluyor? Abi ne yapıyorsunuz ya? Bir haritaya girdim çıktım ne olmuş? Şey Kendi, ben kendimi öldürdüm. Herkes kendini öldürsün. beni bekle beni beni beni arkandayım bekle. Herkes kendini öldürsün arkadaşlar. Karada buluşalım. Mert profesyonel uçak sürüyor. Evet çok iyi sürerler. <laughs> Aslında e, bu şey Ama bundan e, bir uçakları ve helikopterleri bana bırak. video video sürpriziydi bu. Yoksa benim videomuz. Tabi abi Yani biliyoruz seni. yoksa daha kalkamadan ölürdük. Bu arada benim pembiş pembiş <laughs> motor, ağaçlı silahlarım. <laughs> Neyse bir Ya bu böyle yürüyerek olmaz ya. ben bir tane helikopter çağırıyorum askeriye gidiyorum oğlum ya. İkinci el gel gel. Geliyorum. Evet. Bir dakika Ben beni kanka. E, helikopter çağıracağım. Ben de ya. Dur Erdem bekle. Ay Erdem diyorum Mert. Boş ben de gel piste gidelim jet alacağım ben. Tamam. Ben geliyor helikopterim. Beni de al. Ben, ben, ben, de, ben de Ben jeti alacağım. Aa, oğlum ben yeni tekne aldım. Gide, tekneyle gezelim mi? Tekneyi boş ver ya. Tekne aldım ondan satın al. Birini satın al. Gelin evet. İstanbul'a gezelim. Profesyonelce bir araba sürüyorum. Şimdi duvara girecek ama. O yani bu, böyle, bu iyiydi. Böyle dripler atmak profesyonelce. Gel şuradan helikopter al. Sağa gir helikopter al. Helikopteri aldın mı? Dincer. Alıyoruz Dincer, şimdi. Dincer beni al. Dincer! Beni bırakma. Tamam geliyoruz. Mert sen de onu al. Mert sen Neyse, de geç geldiniz. Yete mi Yok ya dur ben Alperleri almaya gidiyorum. Aa Trem'in evi. Aa Trem'in evi. Abi o zaman benim uçağa gelirse beni sen ateş ediyor biraz. İlk Alpay. Alpay. Alpay. Can nerede? Abi Ninja Turunculuya gelin. Turuncu helikoptere. Şey Abi ben de sen helikopter almaya gideceğim. Allah kaçır kaçır patlayacağız. <laughs> Gidin. Arkadaş. Jet çalmaya gidelim jet. Erdem hoş geldin. İncer. Efendim? Helikopter istiyorum. <laughs> Helikopter. Durun jet çalmaya. Önde giden kim? Ben. En önde ben gidiyorum. Coşuyorum hatta. Ben diyen kim? Alfa yani. Ya ben seni tanımamak mümkün değil Alfa. Senin sesinde garip bir şey var. Allah aç. Oh çantam içinden geçti. Efendim? Ben bu altıyı direkt çalacağım abi. Şu an yayındayım. Gel. Güncel var ya sen bir Mert şu an kalacaksın ha. Dinçer. Evet de kapatıyorum şu an yayındayım. Dinçer. Evet arkadaşlar buradayım. Telefonum çaldı da. Dinçer. Benim de telefonum Efendim? Çaldı.